Wenn Alkohol ins Blut gelangt, verkleben sich die Erythrozyten. Es bilden sich Gerinnsel in den Gefäßen. Die Blutgerinnsel verstopfen Mikrokapillare. Diese Kapillare quellen auf und platzen. Beim Konsum von 100 Gramm Wodka werden mehrere tausend Gehirnzellen für immer und unwiederbringlich vernichtet. Bei jeder Alkoholfeier sind das Zehntausende von Zellen. Abgestorbene Gehirnzellen werden am nächsten Tag mit dem Urin ausgeschieden. Pass auf dich auf.